okay uyaqhubekeka uyafunda iindlovu mazikhawuleze zize emethini igroup igroup leader ithathe incwadi ayisana heyi iza iza iza sutyi pensile sutyi pensile balwa ngendawo kuba kaloku kukho abantu abathathe indawo koba kwabo bazothi gxididi apha khawuleza khawuleza khawuleza ye nale group leader inkosi hlala kakuhle ke hlala kakuhle ndima kahle nendawo ke mamelani ke xa ndijonge he kukho sebefunda vele nje mamelani okay ndida endinako jonga napha kum mamelani ke Sizawuva umntu ngamnye efunda. Kodwa ke namhlanje sifuna ugxininisa into yoba sikhawulezise ufunda yaqonda. Uthi xa ufunda um sibe sitheni kanini ngoba esenza i-short reading besenze ntoni yintoni bendiyenzile xa ndingalilazi igama okanye xa ndilicotha igama yes xa ndibhulidile igama ndiyaliqalela andithi yes yintoni enye esiyikhumbulayo xa lilide igama ndiyacotha hayi ke ikhona enye into ah. okay umntu xa ibhutile ndiyamxelela aa ndizawuthetha le nto zimbini qha izinto bendizifuna okay mamela ke sizawuqala apha masiqale ngomilani kodwa then ke size apha and then siphinde sibuyele phaa andithi okay siza kuva ke ah, okay hayi im milani isithini isihloko sale libali qala amabhasho okutya okunempilo kodwa ke ndithe milani kandithi kwayar milani UKabelo ucela ibhotile yejusi. Yaqonda? Uyayiva? Uyandiva? Kuba kaloku asifuni asifuni kwenza into yoba si- sithi "Ah, ah, ah, ah, ah," ne? Okay. Funda kakuhle ke zama. Ukabelo ucela ibhotile yejusi. Phinde uzame kwakhona. UKabelo ucela ibhotile yejusi. Ukabelo ucela ibhotile yejusi. Very good. Okay, ulandelayo. awujonganga apha ke wena uyabhala phaa umsebenzi wakho phayana funda ntombi okay bangaphumisi apha bangapho mistress apha kule group abanye abantu abajonganga kule ndawo sifunda kuyo uzawuhlala phantsi ke if awufuni uhlala kule group im im im im im Okay, good. Ubabize kakhle la magama kodwa ke ngoku masiphinde siwafunde kakhle. Ndakubhaqa kabelo usiba ichocolate. Ndakubhaqa kabelo usiba ichocolate. Phinde ufunde kakhle ujongile. Ujonge amagama. Ndakubhaqa kabelo usiba ichocolate. Very good. Qhubekeka. qhubekeka baza baza kufaka iibhokisi sathu okay zo phinde phinde uqale qalena basangxoli anima okay ima im im im im im ujonga ijonga apho kunantsika khona butishara andifuni mva umnye kaloku umntu ofundayo andithi so ndifuna umamela yena ngoku xa nifundayo nina ngoku indlebe yam ivuleke kweli cala ne okay so ujonga nje kufunda umntu oyi-one sevani Okay, ndiyazi uba nathanda ufunda kodwa kanimeni. Okay, qhubekeka ke. Baza kufaka ibhokisana zazokutya ku Go. Umamela ke mntana mayi masiphinde ima sunxama. Qala ke baza. Ba baza kufaka. Good. I bokisi ibo ibo isana za zokutya e koobhaka very good khawulezile ke ngoyibona uba uphikishile inantsika kancinci nimamele nini okay masiqhubekeke ulandelayo bakhupha iibhokisana zokutya utishalakazi uphethe amabhaso okay kukho ntoni phayana emva kokutya zokutya kukho ntoni isingxi isingxi sithetha ntoni isingxi sithetha ntoni ima andithi yes okay um phinde ufunde bakhupha iibhokisana zokutya okay utishalakazi uphethe amabhasi amabhaso okay onkulandelayo babonisa utitshalakazi iibhokisana zabo phindela gama liphambi kozabo Ii. Iibhokisana zabo. Okay, ifunde yonke ke ngokula esasivakalisi. Qale qaleni. Bakho ba bonisa utitshalakazi iibhokisana zabo. Very good. Olandela. Sive khona. ukabet ufunda phi ngoku yes bhala ubhali wena ophinde ulifunde la gama obu obuthubu jonga liphinde ulifunde ke ngokukhawulezise ke ngoku obu obumthubi qala eqala into engoku esasivakalisa phindela ukabelo ukabelo mhm. uthe ubhaselwa ukobhu a-a ngo ngobuso obumthubi yes funeke sizame ukukhawuleza kaloku andithi sithi ukabelo ubhaselwa ngobusi obumthubi andithi sifuna ukhawulezisa xa siyifunda ne okay ufuna uzama isentensi yesibini okay masizame elandelayo tyhila iphepha ujonge kule ndawo kufunda kuyo ke ululu ubhaselwa ngobuso obuthubi yes obumthubi naye ne phinde uyifunde kwakhona ufunda kakuhle ke ngoku ululu ululu uvaselwa ngobuso obumkhulu very good ebona ke ngoku ufunde kakuhle iyakhawulezisa yes iza utitshalakazi ubha okay imake ima ima Ubhaqa ukutya okungenampu. Utitshela kazi ubhaqa ukutya okuphi okungena. Very good. Nembona wenza ntoni? Ufundile wakufunda ne wacotha utishalakazi but wake ngokwathini waphinde wabuyela back wayiqalela wayifunda ke ngoku yonke elawusivakalisa. Kukho abantu abangxolayo. Xa ugqibile ubhala uyakwela. ne okay okay now um khawuleza sishakaleka umzuzu emibini qha ba ba bavuyela babavuyela amabhaso aba bayatya bezi bayatya bezi bhudela ndibhudela kamnandi phinde uphinde uyifundela sentence bayatya bezibhudela kamnandi kamnandi andithi bayatya bezibhudlela kamnandi okay sizawuphinda sifumane elinye ithuba lofunda kodwa ke khumbula andithi awufundi ah, ah, ah, andithi asiyifuni loo nto sifuna ufunda sityibilika sifunde kakuhle xa ungayiqondi into ulunganise um, um, uendi ufunde phinde uyifunde ke ngoku qokelela incwadi qokelela incwadi Is, nika incwadi, nika incwadi, nikeza ngencwadi. Phakama uye edeskeni.